de la boca roja. A tiro y Uruguay, tú sabes lo que hay. <laughs> en la máquina, papá, Mr. Flow, Adán el ingeniero Pitilu. Vamos a hacerlo. haciéndolo, derritiéndolo. No perdamos más tiempo, aprovecha el momento de estar juntos los dos. Haciéndolo, derritiéndonos. No No perdamos más tiempo, aprovecha el momento de estar juntos los dos. Que esta noche deseo atraparte, la ropa quitarte, con pasión devorarte. Con la luz se luz se apaga Que esta noche deseo atraparte La ropa quitarte, con pasión devorarte La luz se apaga Con la luz se apaga Y apaguemos la luz, fundamos la bombilla y usemos El sobre que yo llevo en el bolsillo Lo que te voy a meter es tres puntos suspensivos Que tres para uno, esto es puro intensivo Con una me voy para disco Con dos estoy en la disco Y con tres, con la luz apago haciéndolo, derritiéndonos. No perdamos más tiempo, aprovecha el momento de estar juntos los dos. Haciéndolo, derritiéndonos. No perdamos más tiempo, aprovecha el momento de estar juntos los dos. Que esta noche deseo atraparte, la ropa quitarte, con pasión devorarte. Con la luz se apaga luz se apaga Que esta noche deseo atraparte La ropa quitarte con pasión de orarte La luz se apaga Con la luz se apaga Me hechizó, me hechizó Es que tú me tienes bien metido adentro Es que tú me tienes bien metido adentro Si con una me voy pa' la disco Con dos estoy en la disco Y con tres es con la luz se apaga con tres con la luz apaga, si con una me voy para la disco Con dos estoy en la disco y con tres Con la luz apaga, con tres Con la luz apaga, haciéndolo Derritiéndonos no perdamos más tiempo, aprovecha el momento de estar juntos los dos Haciéndolo derritiéndonos. No perdamos más tiempo, aprovecha el momento de estar juntos los dos. Que esta noche deseo atraparte, la ropa quitarte, con pasión devorarte. Con la luz se apaga, con la luz se apaga. Que esta noche deseo atraparte, la ropa quitarte, con pasión devorarte. La luz se apaga luz se apaga Entre cuatro paredes quiero que esto se quede Que el amor no te ciegue y solo dime si quieres Hi. I'm a little baby why, I'm a baby why Mr. Flow, la sombra roja Adam, do, do, do, do, do El ingeniero frutilo uh. Este es otro nivel